Col·legi Santíssim senyor Oriol Rusca i un diputat o diputada de la Junta de Govern lliuraran les medalles del col·legi juntament amb un diploma commemoratiu. En primer lloc, s'ha atorgat la medalla de la Corporació a la Fundació Migra Studium. El diputat de la Junta de Govern, il·lustríssim senyor Josep Capdevila, llegirà l'acord de concessió d'aquesta distinció col·legial en el lliurament de la qual participarà la diputada de la Junta, il·lustríssima senyora Mercè Claramunt. en reconeixement i homenatge a la seva generosa tasca en favor de la dignitat i els drets de les persones migrades en rics d'exclusió social, promovent la seva acollida, formació i integració, així com la comunicació intercultural, s'atorga la medalla de la Corporació a la Fundació Migra Studium. Recull la medalla el director de la Fundació Migra Studium, senyor Luis Miguel Muñoz.